05 street life صرت بهاش in my mind اوكي 05 street light, life Get down, get down, get down قرب اللي عاون نعيش معاك نقاوم انت تحب تساوم ماشي نجيب فلوسي سكرت عليك الدوسي خافو كان من ربي ومن صدمة اللوسي نيد موني نيد بوسي every day every day every day This is my way just I wanna ماشي مش نيجي خلي ورايا تعابي وصحابي وحبابي سونو تونسينو والسيجارو عنابي رومونتيك مانيش ارهابي نخدم نخدم ما نقفش لين يتسكر كتابي يا ربي سهل اسبابي جيبي فارغ راسي معبي في التليفون زبون ما عناش الو يا حبي اسال بنت فلان على بوها فاش تخبي بلاصات بلاصات مش فيلات متاع مخي عروق تحرقت ناكل كان اللي كاتبلي والله I'm a hustle high, keep a fucker down Like a Bruce Wayne, every fucking night I'm a hustle high حياتي ديما معايا انتوما اللي هزيتو طحين نحنا هزينا قضايا والبابي كلم في يحبني نشوف الاثنين افري داي نجيب فلوس ما نستحق الشهريه وانتو شحومه شوف اثنين شبيك التوا اللي هي باي سلعه جايه من البحري مش كاميون البلدي حي تحرير حي برا اسال العدلي موشي تاني كر علي غربة تستنى في ابعد وامية يا بيتش every fucking night I'm a hustle high, keep a fucker down Like a Bruce Wayne, every fucking night